Okay. Wunderschön. Geht noch. Merci. Ach, der war nix. Tot ist er. er. Hat aber nur gerupft. Wir haben es noch nie auf glatten Boden gemacht, weißt du, die rutschen weg. Das ist so kalt, das gefriert sofort. Das arme Schwert, hey. Ach, da darf man ein bisschen pflegen, wenn Blut ran ist, es auch nicht anders. <laughs> shit. <laughs> Boah, das ist aber auch echt rutschig hier, du. Ja, abgesehen davon, dass der Abstand nicht gestimmt hat, war das ganz nett. Ah, der war gut. Fast wäre stehen geblieben eigentlich. Damit war ich zufrieden. Aus der Bewegung raus, das ist nämlich echt nochmal eine andere Baustelle, du. Wie gesagt, deswegen halte ich mich zurück. Oh, der war schön. Der war, ja. schön. Der war richtig schön. Oh, der war ja. schön. Der war richtig schön. Jetzt lachst du, Felix. Oh, schön. Der Jetzt darfst du, Felix. Nee, das ist echt schwer. Also wenn du das schaffst, dann... Wenn du das schaffst, dann... du das schaffst, dann... Äh, super. Ne? Scheiße. Nico, der war zu tief.